opa, opa, opa, gente, rapaz, logo dar uma boa noite pra vocês, o pessoal me fechando assim, um de lado pro outro. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sem fechada, tudo bem? Só agora assustar os outros, brincadeira feia. Vamos pra casa. Nosso trânsito daquele jeito. aquilo mesmo não muda nada. É, entrar aqui, mas não tava legal não. A fusquinha, porra, ah, tá a placa, ó Jardel, você que gosta. As antigas, viu? Tchê, tchê, tchê. Ah, tá. Quebrado. Sagitar dessa mulher, pelo amor de Deus. Tenho medo, tenho medo. Meu medo não é porque eu tô atrás de uma mulher, é porque ela é jovem, jovem, menina. essas porrinhas inseguras, pra, elas se sentem inseguras pra porra no trânsito, porra. Aí eu acabo ficando inseguro por ela. É sério, é sério, eu tenho medo, velho. Tenho medo de menina. Menina pilotando, porra. Mas a carteira for fresquinha. <laughs> tenho medo. Pois é, senhores, esses dias a... a nossa grandona deu um piripaquezinho. Ela não estava gerando carga para bateria. E aí, meu filho, foi foi merda generalizada. gerando carga. O que aconteceu? Minha bateria que era selada, colou a placa, que descarregou toda e forçou. É... Deu problema no arranque, tive que trocar o arranque. O regulador de velocidade, ou regulador de voltagem, tive que trocar e rebobinar o estator. Bom, resumo da brincadeira. Deu quase uns 400 reais. Não é brinquedo não. Bom, a compensação agora tá, tá zero, né? Nessa parte. Então agora nós já fizemos o motor. E agora também fizemos a parte elétrica. De alimentação. estamos deixando a motinha zero. Refaz uma coisa aqui, refaz outra coisa ali, vai colocando nova. Fica sucesso! Porra, dá pra entrar aqui. Oi, Fazer, tá, tá prestando atenção, não é? Ô, Ninha, faz isso não, viu? galera tá bem segura na minha frente. Eu vou... Eu vou sair da frente deles. Com licença, obrigado. Obrigado, senhor. Phaser quiser colar, é só acompanhar. Ele veio? Não. Aqui é outra. veio encostar. Por que esse trânsito? Isso aqui geralmente não tá ficando mais assim. Nada não. Dá pra andar. Tiraram aqui as faixas. Ô oh, rapaz, que susto. Pensei que ia passar direto. Bom, outra coisa aqui foi o radar desse novo modelo. Já colocaram na Luiz Eduardo. Então quem for passar por aqui, fique atento. até 500 metros. O maluco ali na frente se jogou. Dá uma olhada. Agora todo mundo segura, é oitentinha. Brasil poderia ter uma... Uma cesta, hein? Só que falta na landa. perceberam que eu parei de falar de trabalho? <laughs> Ainda bem que eu consegui finalizar aquele serviço. Agora lá tá muito mais tranquilo. grande parte das coisas que vai acontecendo agora lá no trabalho é, é solicitação de serviço, não é mais incidente. As causas são conhecidas. tem mistério. É, o ambiente está em paz. porra é tanto carro é esse aqui, mano? Subindo essa ladeira. Eita, que eu tô com fome, tô com sono. A ah, é engraçado é que quando eu chego em casa, eu não como, eu não vou dormir. Procuro alguma coisa pra fazer. Vai lá, tio procura alguma coisa pra fazer e aí fica enrolando, enrolando, enrolando, enrolando. Piranha é o nome de um peixe de São Francisco. Não, perdão. Rio São Francisco, não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio. Amazonas. Diabo que carregue quem disse que não é. Hum, pelar um cachorro ali. Tá feio o negócio. Bora, viu? esperando uma brechinha. Olha, o Buzu disse que vai entrar. Jogo? Daria até, né? Mas sei lá. Eu cortei o dedo. Caparipe. Boa noite, plataforma. Corretado. É Porra aí, ó, vacilei. Poderia estar indo embalado com o cara aí, ó. Porra, cara, camisa azul, CG. cara tá até aqui ainda. Bom, galerinha, vou encerrar por aqui porque... Acho que... Não temos mais muito o que mostrar, então... Não vou ficar enrolando. é isso aí. Boa noite pra vocês. Quem gostar dos nossos humildes vídeos, dá um joinha. Quem quiser assinar o canal, fica à vontade. E já continuar gravando aqui. Valeu. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.